A ver, está Wario comiendo. A ver. Está Wario comiendo. ¿Qué es eso? ¿Es un pan de muerto? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No!